大家下午好啊，呃，如果之前你看过一些香港的警匪片，或者是所谓的美国的好莱坞动作片，发现主人公被敌人子弹打中了，然后站起来发现身上穿着防弹衣，拍拍身子走掉的，在下面点赞、留言、加关注，因为今天我们要讲的就是防弹衣、防弹插板。 然后今天为什么我想讲这个话题啊？是因为就是有很多朋友也在网上问我，就是想让我讲讲就是有关防弹衣和防弹插板的这个话题，因为这个呢坑比较多，所以说这个想让大家把这个充分的了解一下的话，其实也要花点时间，因为从这个呃这个分级啊，然后包括平时的保养啊，如何穿戴啊，如何选择，其实呃有蛮多这个需要注意的事项吧。 啊，首先我讲讲这个防弹衣的分级吧。所以防弹衣的话，它有一个国际标准嘛，就是 N I J 的这个分级。然后呢，它有这个三 A，然后三和四级，这是我们比较常见的这几种这个防弹这个防弹衣的分级的这个种类嘛。三 A 呢，基本上就是像这个能防到这个呃手所有的手枪弹吧，基本上就是像这个大的口径的，比如说点四四 Magnum 这种手枪弹，然后包括像这个呃霰弹枪的这个 Twelve。 twelve gauge 这个毒头弹，呃，它都是有呃能防御的这个呃功效的，而且大部分这个三 A 级的这个防弹衣啊，它都是软质防弹衣，就不像这种，这种是硬质的，这是硬的嘛。然后三 A 的呢，一般都是软质防弹衣。当然了，你穿这个防弹衣的话呢，它能保证，呃，手枪弹打打到身上它没有穿透效果，但并不是像电视里一样说你站起来拍拍身子走了，那是不可能的，因为它这个。 这个呃，子弹打到防弹衣上的时候啊，它是有一个，它还是只是把子弹给困住，不会让你穿透你的身体。但是它有一个溃缩嘛，就你在后面的这个，比如说你打到你身上，打到你肋骨的话，打到你这个胸腔上的话，估计肋骨断一两根那很正常。呃，胸腔你可能肺也可能有受到很大的损伤，就是你肯定不是站着直接就能走掉，估计可能。 呃，最差也最呃叫什么情况最好也是急救车，情况差可能需要直升机给你运走，然后快速的治疗。呃，并不是像这个，呃，电影里讲的那样，就是拍拍拍拍身子就走。嗯，呃，所以说被防弹衣打中，它能救你一条命，但是绝对不是说没有不会受伤啊，这是第一点啊。第二呢，就是这个像这个 Level Three 啊，就是三级的这个防弹板，它呢是防的就是这种步枪口径。 因为步枪弹跟口呃手枪的这个口径的这个子弹的区别，是因为它射速特别快，就步枪的这个子弹射速特别快，所以说普通的这种像这种三 A 级的凯夫拉的这种这种面板啊，子弹一打的话，如果就是步枪子弹，因为它速度太快了，所以说一打直接就穿了，所以说三 A 是基本上是呃防不住这种普枪呃普通的这种步枪口呃口径的这种子弹的。 所以说三级的这个防弹板呢，就是防止能防止到这种七点六二呃乘以这个五十一毫米，就是这个，呃七点六二 nato 的子弹，或者叫呃打猎的话叫三零八口径的这个子弹。所以这种子弹呢，就是具有一定的这个呃就就是百分之百的能保证这种，呃不会被穿透一样的。呃三级的板，你即使是像这样的硬的板啊，你打到这个子弹打到这个板上面，后面还是会有会有隆起的，还是会有。 就是溃缩的，溃缩大概可能有三厘米左右吧，所以说就是，呃，即使你，呃，大家可能觉得啊，三厘米没这么多，就这么多嘛，就可能对吧？身体陷去一下而已，但是那是一瞬间造成的三厘米，跟你你按三厘米慢慢按下去是完全不一样的能量，所以即使那样的话，估计呃打到身上可能，呃断几根骨头也也很正常。这个，但是呢，还是像刚刚说的嘛，就是。 呃，最起码子弹不会打穿你身体嘛，不会这个一枪两个洞嘛，呃，这样的话就是能捡条命，但是说不受伤那是不太可能。呃，然后再说这个四级版，四级版的话，那基本上就是防的就是这个，像这个板子啊，这个就是四级版，这个就可以防防这个点三零的这个穿甲弹 A P 弹的这个这个怎么说这个这个呃呃步枪的口径吧。 所以说这个就是你常见的轻武器基本上都能挡得住了，所以说就是这是基本上就是民用级别里面，我认为呃怎么说等级最高的了吧。然后呢，我身边这一块板子，这个是这个是三级板，这个是四级板，然后这就是它俩的区别。然后这个呢是加拿大产的这个叫 APM 公司产产的这个陶瓷板，这个呢是国产的陶瓷板。 呃，它用用的是这个氧化铝和这个 PE 塑料合成的这个板，这个板要轻很多，这个板相对来说重了很多很多，所以说就是随着这个防弹工艺的这个变化吧，这个很多这方面的这些呃材料的科技啊，它也也会有一定的变化，所以说最重要的其实就是重量，因为呃，无论是你枪的配件也好，还是说你身上的装备也好，其实越轻越好，每多呃每呃就是。 就当兵的就说，就常说这么一句话嘛，你身上每多一克，你走了个走多走五百米，多走一千米一公里，那身上的那多了那一克，就感觉是多了一公斤，并不是一克。所以说，呃，重量还是越轻越好。呃，很多朋友另外一个问题就是说，我在北美是不是可以合法持有这些呃防弹器材？首先在国内啊，国内就是你可以随便买，因为这不是属于攻击性武器嘛，这属于呃防御性的东西，所以说在国内是没有任何限制的。但是在加拿大呢，因为这些。 白左啊，嗯，呃，我在这个频道我就不讲政治了，就是某一些政治团体或者是这些政治理念不一样的人，就是他们会认为这个东西对这个民众是有一定的威胁的。虽然说我也不知道威胁在哪儿吧，但是像呃，我从加拿大说吧，加拿大的话是呃，B C 省、阿尔伯塔省和曼尼托巴省，还有呃呃，Nova Scotia，Nova Scotia 中文不知道叫什么，新新斯科舍省，呃，应该是吧。 嗯，然后这些省呢都是需要有这个 permit，就是说我买防弹衣，我需要有个这个证件才可以买。你可以去申请这个证件，呃，或者是你比如说你是执法部门，然后或者是你是什么林业部的，需要做动物保护，你可能怕猎人打伤你，或者是你是，呃，夜店的这个保安或者是押运员，这些人是你不需要去申请这个 permit，只要你是有这个合法的这个，呃，工作能证明你是需要有这个。 呃，需要穿防弹器备的器械的，这都是可以。当然了，这几个省里面呢，有有呃两个省是比较特别，一个是 B C 省，就是 British Columbia 和这个 Alberta，就是阿尔伯塔省。这两个省呢，是只要你有 P A L，就是所谓的加拿大给你颁发的这个枪牌嘛，有了枪牌，你是可以合法持有这个防弹板的，呃和防弹防弹护具的。其他像这个 Nova Scotia，我记得好像是两年前提出的立法要全面禁止这个。 呃，防弹衣和防弹器材，然后呢，一直是属于这个立法阶段，好像是在去年年底的时候，好像是是通过了，要要执行。所以说，就是 Nova Scotia 是基本上是跟防弹衣是呃绝缘了，呃，Manitoba 还好一些，Manitoba 就主要管的是这个防弹汽车，它这个管的相对来说比较严一些。防弹护具的话，呃，如果说你要是有这个要 PAL 的话，你可以跟跟这个当地的 RCMP，就是皇家皇家马术队。 啊，然后跟他们打个电话，问问他们这个在这个曼尼托巴省的这个具体的这个需不需要，如果有 P.L. 的话，是不是可以？呃，是不是需要这个再申请这个呃 permit，就是许可？呃，所以说像这些呢是呃怎么说呢？比较比较极端的例子吧。像在美国的话，就是防弹衣的话还是比较呃比较开放的。像这个呃。 呃，有一些州吧，比如说像这个呃纽约州，它就是跟跟加拿大这个一样，就是因为一样比较左嘛，对不对？说一定要有 permit 证明你需要用防弹衣。我想说，那我我需要防弹衣需要理由吗？我就是走大街上那么乱，对不对？万一哪天这个出点什么问题，子弹打到我防护器材嘛？嗯，我跟这个频道不讲政治了。 <laughs> 呃呃，Connecticut 就是另外一个州啊，它是需要说，呃，你买防弹衣的话是要面对面交易，不能通过打电话或者是网上交易。呃，这个呢，我觉得情有可原，就是最起码你可以持有嘛，虽然说过程麻烦了点，你需要面对面去交易，可能就是在这个售价上面可能会吃些亏，但是最起码你这个呃自由的这个权限没有受到这个这个影响。然后像其他的几个州呢。 呃，比如说这个这个叫什么华盛顿州啊，什么 Kentucky 啊，什么之类的，就这些州，呃，就是你在穿防弹衣的时候不能做违法的行为，这样的话就是罪上加罪。比如说我我去抢银行，我可能是判个十年二十年的罪，然后我穿了防弹衣去抢银行，那可能在十年二十年再加个五年十年二十年的罪。所以说就是穿着防弹衣去做一些违法的事情的时候是违法的，呃，就就法律嘛，这是法律就这么规定的嘛。 然后像这个路易斯安那州的话，就是他们的是不允许在校园园区内穿防弹衣，所以说在美国来讲，呃，防呃持有防弹衣基本上都是合法的，没有说不允许，呃持有防弹衣。除了纽约州需要有这个呃 permit，就是需要一个一个证件才可以持有防弹衣，呃，除此之外，在其他的其呃其他的这些美国的这些州都是，呃持枪呃持有这个。 呃，防弹衣跟持枪的基本上是差不多的，这呃也这也是为什么很多朋友问我说，呃你为什么不搬去呃洛杉矶住，为什么不去纽约住？那么大那么好的城市，呃很繁华很热闹。呃，首先我不是一个喜欢凑热闹的人，呃第二呢，这些地方的枪法都太扯淡了，因为我觉得在北美作为一个少数民族，如果说你连持枪的权利都没有的话，那就是任人宰任人宰割的高。 高阳，高阳，对《任人宰之歌》的高阳，他中文都不会说，不行，他好好练练。呃，所以说，就是我非常非常呃支持在北美就是呃持枪的这些少数民族，无论你是中国人也好，韩国人也好，日本人也好，或者是呃其他的一些少数族裔，呃，在美国持枪是一定一定要有要保证自己有这个权益的，因为一旦这个权利被剥夺的话，啊，那就请参考这个德国社会主义。 工人党对犹太人是如何镇压的？这第一步，他们就是禁枪，啊，让这个所有的老百姓把枪都交上去，你们就都没有枪了。然后第二步就是集中营。所以说，在美国一定要有这个持枪啊，然后一定一定要投票，要支持，呃，这个拥枪的这个群体，不要去想说啊，什么要控枪，犯罪分子想拿到枪，他总会拿到枪的。你控枪只是控那些合法持枪的人。 这一点我也是说给这个加拿大那个小土豆说的，呃，你控枪危害了所有合法持枪、拥有这些持枪执照的这些人的利益，无论是经济利益还是合法的利益，还是保护自己人身安全的利益，呃，我认为这个是一个非常鲁莽的举动。然后呢，支持这些呃法案的人也是呃比较短视的这些人，而且他们也有可能他们有自己的这些。 呃，政治诉求，而且绝大多数支持控枪的这些人，其实都是，呃，那白左，百分之九十九点九都是白左，呃，算了，这个频道不说政治，啊，我们再接着往下说啊，呃，防弹衣，呃，无论你是这个软质防弹衣，还是这种像这种硬质的防弹衣啊，这种陶瓷板啊，呃，我都呃，重要的事情要说三遍，不要泡水，不要泡水，不要泡水。 呃，被雨淋的话是另外一回事，因为雨淋的话，它首先外面有一层这种防防水涂层，只是防雨淋而已。而且你这种插板是要插在这种，这种啊，这种防弹衣里，呃，这种 Play Carry 里面的，这种本身就有一定的防水性，然后再加上这个本身有一个防水涂层，所以说在这个雨淋这种情况下是可以的。但是假如说你遇到什么情况，你这个人掉到河里面了，然后再起来，这个防弹效果是大打折扣，尤其像这个软质防弹衣，凯夫拉做的那种。 呃，防弹效果基本上就是可以忽略不计，你基本上就可以把那板扔了吧，基本上就跟穿了个厚棉袄差不多了。呃，然后呢，这个无论是凯夫拉也好，还是这种呃呃，另外一个就是怕热，就是不是它这种板子都不是耐高温的，你不能说放到什么几百度的这种就高温什么烤箱里面放。当然了，这你就这么想吧，就是这个你把它想成是。 一块肥皂，我我是喜欢交朋友，这么理解，就是肥皂你放在水里它会化，然后肥皂你放在这高温里它也会化，所以说你就把它想成一块肥皂，保养它就好了。呃，因为这个东西是最后的一根稻草嘛，就是救你命的。如果说这个东西你你需要需要用到它的时候它不好用了，那就出大问题了。呃，然后再说这个呃这个呃陶瓷板和这个。 呃，凯夫拉的这种三 A 的这种就不用说了，你你可以什么呃什么摔到地上什么之类的，没有过任何问题。其实这种呃三级的板和四级的板，呃有两种材料做的，一种是这种陶瓷板，然后呢，另外一种呢就是 AR 五百的那种钢板。呃，钢板的话，其实你是泡水里是没有任何问题的，除了会有可能会生锈之外，其他其实没有任何好好担忧的。但是这种陶瓷板呢，还需要一个注意的点，是因为它里面是陶瓷。 顾名思义嘛，它就是比较怕这个怕摔啊。如果你摔到地上的话，里面可能陶瓷会摔裂，这样的话它这个防弹效果也会大打折扣。所以说，一般你买来这个陶瓷板的这个第一件事啊，我喜欢是这样，就把它捏住这两边，然后这样就是这样拧啊，这样 twist，就是让它有一个有一个 torque 在上面。然后你听里面有没有就是碎裂的声音，有没有这种 crumble 的这种感觉，这个就是完全没有。 这样的话就说明这个板的这个整体的结构是完好无损的，它没有任何的这个皲裂或者是有一些这个，呃，怎么说 defect 在上面，呃，这是买陶瓷板很重要的一点。然后呢，再说买这个金属板啊，金属板也有这种，就是 AR 五百的这种板子，就是形状跟这是一样的。我就拿这个举例子好了。呃，很多人买这个 AR 五百的金属板，为了图便宜，它就是一块金属，就是就是一块大铁板。但是那种呃铁板有一个什么样的缺点呢？就是。 呃，就是子弹在撞击这个这个防护板的时候，由于它是金属，所以它是硬碰硬，所以说那个弹头啊会变成很多小的那种弹片、碎片，包括火花四溅那种感觉，它会崩的到处都是。当你你想你把这个防弹衣放在这个胸口的时候，子弹打过来了，你虽然说子弹没有打穿，但是那金属射流啊会射到你的下巴，射到你的下面，就是下面我就不说了，射到上面就会也会造成呃很大的这个损伤的。 所以说，很多这个好一些的 AR 五百的这个钢板的外面有一些涂层，就是为了吸收这些金属射流和那些弹片用的。呃，所以说，呃，买这个钢板的话要要注意这些事项吧。呃，像这种呃，呃 AR 五百的这种呃，咱就都拿三级板来举例子吧。呃，三级板的这个如果是 AR 五百这种钢板的话，一片大概是四公斤左右，然后你前后各一片，总共是八公斤。 就很重，然后像这种陶瓷板的话，一片只有两公斤，就重量是它的一半儿，然后前后加起来只有四公斤。呃，像之前说的嘛，就是呃每多每多一克，你走路都会感觉走距离远都会觉得很很很蛋疼，很很煎熬。所以说像这种，呃，如果说买板子的话，尤其像这个就是不经常去锻炼的人啊，那个买个陶瓷，即使是锻炼的人。 呃，我也是建议买这个陶瓷板，因为，呃，你背着陶瓷板你跑路的时候，你可能能跑个一百一百米、五百米，可能累的歇了；但是你可能跑背着这个 L 五百的这个板，你可能也就跑个五十米就已经喘的不行不行的了。然后除此之外呢，就是这个这个后面再讲啊，就为什么像这个，无论是这个各国的这个军队也好，警察也好，都在。 用这个陶瓷板，而不是用这个 AR 五百的这个钢板。钢板已经是就是可能是八十年代的产物了吧。现在就是无论是解放军也好，还是美军也好，呃，包括这个加拿大的这个军队也好，都在用陶瓷板。然后我再讲这个陶瓷板是如何去挑选啊。大家可以看到这两个陶瓷板啊，尺寸不一样的，这个大一点，这个小一点。呃，为什么要有两个不一样的尺寸呢？因为这个是我的我的后板，就是我放在背后的板子。 然后这个呢是我放在胸前的板子，胸前板子你一定要挑啊，就是这个，这个基本上都是十二 inch，然后这个横向啊，就这个横向啊，有有宽的有窄的，然后包括像这个切角有这种不切角的，还有这种切角的。然后买板子的时候呢，像这个绝大多数的这个亚洲人的体型啊，包括像我，呃，我身体我不胖，呃，而且就是根据你肩宽也有一定的要求，呃。 呃，这个板子买的时候一定要要适合你自己的身体，如果太宽的话，太宽的话，你你这个手臂的动作会受很大的影响。光有板子还好，你再穿上这个，就放到这个 play carrier 里面，然后再再再动的话，其实就是蛮蛮影响你的这个这个操作所有东西的这个这个效能的。然后这里为什么有一个这个斜插斜插角啊？就是当你这个步枪在底尖的时候，这个这个板子呃。 抵在这个板子上面，呃，枪的后托如果抵在这板子上的话，会影响你的射击精度，尽量还是抵在这个肩膀上。然后再说这个板子，就是放在这个呃身体，就是放在这个 play carry 里面的时候，我就不举这个 play carry，因为这里面已经有板子很重了。就是你板子的位置，上下的位置也是有讲究的。如果放了特别低的话，就像这个地方，也是你的这个要害部位。 你可能就是没有任何防护，你打到你的气管，打到你的这个上上胸啊，呃，也是很危险的。所以说，这个你要防护的其实就是这一段，这是你主要的肝脏内脏的这个需要防护的地方。其实人在这个进化的过程中就已经，呃，很明确了，就是告诉你哪些地方是需要保护的，就是你肋骨能包得住的地方。你下面你肚子啊，什么肠子啊，什么之类的，擦了颗子弹，肠子流出来。 对吧？你不致命，当然了，也不要把肠子塞回去啊！你要拿个什么容器给它接着，然后去医院，然后人家就给你做清理，再给你缝回去。不要不要直接塞回去，塞回去的话，医医生要要做很多很多麻烦的事情。不要问我怎么知道的，虽然说我没经历过，但是也不要问我怎么知道的。所以说这个板子呢，一定要防护这个就是重要的器官，但是呢，也不能太高，太高会有一个什么问题？你在低头的时候，就这样低头的时候，有可能会戳到你的喉咙。 所以说，当你意外摔跌倒，或者是你要做一些极限的这个角度的运动的时候，你不希不希望戳到你自己喉咙，把自己戳晕、戳戳戳窒息，对不对？所以说不能太高。所以这里这个地方啊，有一个骨头的这个这个缝，大概就是比这个缝齐平或者稍微低一点点，然后你这样低头不会卡到喉咙。下面的话其实无所谓，你你对吧？你肚子大、肚子小，什么胖瘦啊，什么里面。 脂肪肝什么那无所谓，那没人关心，主要是这个地方有防护，这是最重要的。然后呢，这些地方像外侧，你看大家能看到说啊，你这个侧面为什么没有防护呢？侧面没有什么内脏呢，就是肋骨和和皮肤嘛。所以说最重要的防护住了就可以了，其他多余的地方那无所谓。然后呢，而且这个板子小的话，还有一点就是它这个重量呢比较轻啊，不是说呃背了一坨大的东西在在前面走来走去。 所以说这就是这个呃防弹插板，然后另外一个呢就是这个你有了插板啊，你还要考虑买这个 play carrier，就是你的这个这个这个叫什么？我中文我也不知道叫什么，就是呃，如果会会加弹幕的话，拜托谁帮忙加个弹幕啊？这是 play carrier 中文叫什么？然后我是我是这么配置，这个是呃我很早的一款这个五幺幺做的这个 play carrier。 当时因为就是呃比较觉得比较重嘛，所以说它这个肩膀这里啊有很厚的这个这个 padding，就是有这个垫子。这样的话，包括里面是这个里面啊都是这种 mesh 的，就网格状的。这样的话呢，就是出汗的时候啊它不会特别热，然后呢这个排汗效果呢也比较好。 呃，当然呢，这个也有它的缺点啊，就是这个，呃，我后面还有这个有有买这种，就是没有这种 padding 的，就是很简单的一个一个，就是，呃，怎么说呢？一个布条，一个一这个一个那种 elastic 那种一个 band 放在那里，这样的话，其实就是你在布箱底肩的时候不会抵到这个 pad 上面，就不会影响你的设计精度。 呃，各有利弊吧。呃，当然我一开始我用的是这个版子，后面我可能会给大家更新一下我的新的这个防弹衣是如何如何配置的。然后呢，这个前面呢，大家可以看到有这么一个拉环啊，这个拉环有几个钢丝连在一起的。呃，比如说你这个你你在战地去受伤了，然后你需要把这个防弹衣快速拆开，把这一拉，然后使劲一扯，这个钢丝扯出来之后，整个就就散掉了。你不用说啊，我这这个东西怎么拆怎么弄，不用担心。 呃，然后包括像你掉在掉在水里面了，掉在河里面，掉在海里面，水比较深，你穿着防弹衣肯定游不上去嘛，你可以快速的把它拉开，拉开之后你把这个防弹衣给解体了，你就可以游上去了，呃，也是一个逃生的功能吧。然后像前面呢，就是有我的这个呃名字啊，呃血型啊，包括有对些哪些物品呃，就是有这个过敏症啊之类的，这样的话，当我就需要帮助的时候，需要输血的时候，别人一看我的这个名字。 和这个血型和这个叫什么？呃，对哪些东西过敏的话，呃，就一目了然嘛。就是对于这个急救来讲是有一定的帮助的。而且这个呢，它是有这个夜视功能的。带夜视仪的时候，就是能看到这个上面写的是什么东西。然后再往下说，啊，呃，这里呢放了几个这个这个弹匣包嘛，两个五五六弹匣的这个弹匣袋和这个两个格洛克手枪的。然后这里呢有一个小的一个 pouch，里面就是装一些。 呃，常用的靶场用的工具，比如说准星调节工具啊，就是 AR 相关的一些工具吧，都在这里。这样的话，呃，这个需呃，在这个靶场或者在这个呃任何情况下，你需要一些呃排查故障啊，枪出现问题啊，就是有一个工具呃能帮助你很很很多很多吧。然后呢，侧面呢，然后有一个急救包，然后急救包里面就是一些常常用的一些 trauma kit，比如说什么止血带啊。 呃呃，大到止血带，小到这什么什么剪刀啊，什么绷绷就是那个创可贴啊，什么之类都有。所以说就是一定要有这个好的这个呃怎么说急救包，因为呃你出去玩枪，呃非常有可能会受伤，就是受伤的几率还是蛮大的，而且一旦受伤可能伤也不小。呃像我之前就是在靶场就受过伤，然后后来是被急救车运走的，然后。 呃，花了有可能大半年吧，八个月时间才真正全部恢复。呃，这个是我后面再讲一个故事啊，就是这期就不讲了。想听这个故事的话，我后面再单独做一期视频，就是在靶上遇到那些奇葩事儿。然后呢，再往后面呢，可以看到啊，这上面也有一个我的名牌儿。然后这个呢，就是比较朋友送的嘛，比较搞笑的。然后这里是一个就是 tourniquet，就是说一个快速的一个止血带。 就是这样的 tourniquet，就比如说你胳膊啊、腿啊中弹了，然后你可以把这个捆呃固定在这个你的这个呃动脉上面，然后防止你这个失血过多嘛。然后一般一般像我要是出去呃玩的话或怎么样，一般我带的都不止一个 tourniquet，因为有的时候你可能不止你需要，也可能别人需要，所以说 tourniquet 永远不嫌多。然后呢，再往下看，然后呢这里呢有一个这个东西啊，这个东西就是一个收物袋，就是你把它往下一拉。 然后呢，你就可以装很多东西，装的什么废旧的弹匣呀，装个什么呃什么糖豆啊，装个什么没吃完的薯条、汉堡啊，对吧？你想装什么都可以。所以说就是有这么一个呃收纳袋也是蛮方便的。然后这个就是我我的这个 Play Carry 就是这么这么设置的，呃，然后大概需要了解的就是这些吧。然后我给你。 另外一个给大家讲讲啊，就是像这个，它都是有保质期的。无论是这个呃凯夫拉也好，还是说这个陶瓷板，它都是有保质期的。呃，虽然说很多这个厂家它会保质期，比如像这个加拿大，他说啊，我这个保质期是三年。然后像这个说这个保质期是五年，但其实呃，假如说你生活的环境比较干爽，就是不是潮湿的环境，你这种基本上，而且没有不没有摔过或者怎么样的话，基本上这个用一个。 十年、十五年、二十年，其实没有任何问题。虽然说它有保质期，就好比说你买这个纯净水嘛，上面有保质期，保质期一年。但是过了一年之后，你说这纯净水不能喝了吗？其实是可以喝的，但是它因为法律要求和这些其他的这些相关的这些，其实大多数还是法律要求了，就是一定要有一个保质期嘛。呃，因为像你做这个防弹衣的这个厂家，一个厂家，呃，你要是做防弹衣的话，就是政府会强制要求你这个。 制造防弹衣的工厂是要投保的，就是一单就是每一单出事的话，至少是一百万美金，就是说你要赔偿给人家。所以说这就为什么在北美的这些防弹衣会卖的这么贵。呃，有两个原因，第一个原因就是他们的人工成本会很高，然后呢，第二呢就是法律要求他们有，又要保险，又要这又要那，所以说导致他们的这运营成本也非常非常高。这是为什么我后来就是转买了这个国产的防弹衣。 防弹的效果没有任何区别，然后呢，价格会是正常这种这种防弹衣的一半或者是三分之一。所以说，呃，对于不是说，就是就这么说吧。假如说你是花自己钱的，自己辛辛苦苦挣的钱买防弹衣的话，我更推荐是买国产防弹衣，防弹防弹效果丝毫不差，这是已经测试过的。呃，这也这也是为什么我会呃有信心推荐给大家。当然了，你要买国产防弹衣也是要找这种。 呃，比较熟悉的品牌，并不是说随便的国产防弹衣都都能信得过，但也要自己挑嘛。啊，如果有有想这个问我哪些防弹衣比较好的话，呃，我就呃私下里跟你们说一些品牌吧，比较好的这个国产的品牌也好，包括像这个呃在北美的加拿大的品牌或者是这个美国的品牌，这里视频里我就不讲了，就避免做广告的嫌疑嘛。然后基本上像这个就是。 穿的时候，反正上面也写了嘛，strike face，就是这一面朝外，这一面朝内。然后呢，一般一般呢，像这个里面啊，给大家看一下，里面会写啊，就是这个材质什么，这个氧化铝和 PE 塑料嘛。然后呢，这个是 N I J 四级的防弹板嘛，对吧？然后它的这个尺寸，我买的是小号的，因为小号的适合我的身材。如果要是中号的话，就是说这种，这种就是中号的嘛。 中号对于我来说放在前面就有点有点大了，虽然说放上去没有任何违和感，但是还是还是还是略略微的大了一些，而且重量也蛮重的，所以说我更喜欢这种小一号的便携，然后呢不影响这个手臂在前面的运动。对，这就是几个买防弹衣的坑吧，所以说从这个等级分类上，然后从这个法律上面，包括这个。 呃，平时的这个保养啊，注意事项，包括像这个他们的这个分类，然后哪些呃 pros and cons，就是各有利弊吧，反正大家权衡一下。所以呃，总结一下，对于我来说呢，我是推荐要买的话，直接就买买四级的陶瓷陶瓷板就好了。呃，防弹效能呢，基本上就是是最高等级，然后同时呢，陶瓷板的这个重量又比较轻，呃，就是比这个普通的这种 AR 五百的这种钢板的话要轻的很多。当你在这个穿上防弹衣。 你像我穿上防弹衣做俯卧撑，做个三十个了不起了。没有防弹衣的话，就不穿防弹衣，就裸着做，做七八十个俯卧撑就一口气儿做完了，轻松啊。但是穿了防弹衣，那真的是体能就就直线下降。所以说重量还是还是很很需要这个注意的一点。然后呢，除此之外呢，就是，呃，这个如何去挑选适合自己身材的这个防弹衣。 呃，除此之外其实就没什么，剩下的话就是看你喜欢什么样的这个呃品牌也好，设计也好，设计大大家的大差不差，反正有这种，呃有这种 single curve 就这种 single curve 就是它弧了有一个简单的弧度嘛，然后还有就是纯平的，就是它没有任何弧度纯平的，然后呢有这种 double curve 就是有一个这样的弧度，同时上面呢还有一个这样的弧度。 对，所以说就是不一样的不一样的这种制造工艺。当然了，就是你的客户越多就越贵。你是平板的，那可能是最便宜。呃，这也是看自己这个腰包里有多少钱嘛，对吧？所以说好，那我今天这个视频可能有点长，因为讲的东西要比较多。呃，反正有什么问题一样嘛，就是留言，然后我会给大家这个第一时间回复吧。然后呢，后面大家想看什么视频的话，就是也也可以给我提一些建议，我也给大家第一时间能给做出来。 然后最后的最后就是，呃，什么一呃素质三连，对不对？好，今天的视频就到这里，谢谢大家。